大家好，今天要 demo 的是如何使用 WSN n o r a d node 来控制 YS 三三一零以及 YS 一零二零，那来使用它上面所提供的这个无线节点的功能。那这个架构图里面，我们会用 PC 借由有线网络来连接 YS 三三一零，在 YS 三三一零上面有跑我们 n o 诺锐的 server。 所以我们的 PC 可以借由开启 browser 打开 n o d e 的页面来操作我们的 WSN Node。那借由操作 WSN 的 Node，我们可以让三三一零借由无线网络去跟 YS 一零二零做连接。那借由此来控制在 YS 一零后面我们所接的 CO2 sensor 以及风扇。这就是今天整个 demo 架构。 那我们来实际看一下我们 demo 的机器。首先，我们准备了一台 YS 一零二 YS 三三一零，它借由无线网络跟这边的两台 YS 一零二零来连接。左边的这台 YS 一零二零上面，我们挂了一个 CO2 的 sensor。右边的 YS 一零二零上面挂了一个 IO 板，在这 IO 板上面，我们接了一个风扇。所以等一下我们会借由在这边。 的 CO2 sensor 吹一口气，让 CO2 sensor 的值升高，来观察，是不是当 CO2 的值超过我们的门槛值之后，可以让风扇开始转动。那我们先来看如何去在 Node 里面操作我们的 WSN Node。那首先我们可以从左边 Advantage 的区块里面拉出 WSN Node。那我我们把 这个 node 跟前面的 input 还有后面的 output node 做连接。双点击这个 node 来开启它的设定页面。首先我们来看如何去取得 CO2 的值。我们先选择 get，然后选取目前在网络上面可以看得到的 device。那选择 CO2 sensor 所在的这个 device 的 ID。那它会自动的去判断有哪些的值。 是这个 device 上面有 support 的，所以它会侦测到上面有 CO2 的 sensor。那我们选取它之后，把这个设定的值放进去，然后借由点击这个整个 flow 来驱动它。好，当我们点击驱动之后，可以看到它回报目前 CO2 读到的值是六百六十七。 啊，接着我们再来示范如何的去借由设定 WSN sensor node 来驱动风扇旋转。那这一次我们把我们的动作改为 set，那一样选择 IO b o 风扇所在的这个 device，那它会侦测它上面有支援哪些的 sensor，那我们选择我们要操控的这个风扇。 那要让风扇旋转，我们把值设为一，让这个值设定进去之后，我们就有点击这个流程来让风扇开始旋转。好，我们点击，啊，可以看到风扇已经开始旋转了。我们先把风扇停下来。 要让风扇停下来，把值设为零就可以。好，我们让这个流程开始执行。那知道如何个别操作、读取 CO2 的值，还有让风扇旋转之后，我们把这整个流程结合起来，变成一个可以自动的去判断 CO2 的值，然后根据 CO2 的值。 来决定风扇是要关闭还是开启。那这边这个流程，首先我们有一个用来读取 CO2 CO2 值的 node，设定跟刚刚我们所做的是一样的。然后它会把读到的值传到这边有一个 node，它是用来判断我们所要设定的 CO2 的门槛值。这边我们把门槛值设为是一千。那借由这个判断之后，来决定。 是不是要去转动风扇？所以这边是跟刚我们所做的一样，去设定风扇的值。但是这次会经由前面西欧托的值判断完之后，来决定是要开启或是关闭风扇。好，那我们开始让这个流程来自动的执行。我们让它每两秒钟可以去驱动一次整个流程。 从右边的讯息框框，我们已经可以看到 CO2 的值开始不断的被回报。那目前的值是六百七十七。好，那我们对 CO2 的 sensor 来吹一口气。好。好，看到当值超过一千的时候。 风扇就开始旋转。 他当时小于千的时候，风扇就关闭。今天 Demo 到这边，谢谢。